chào Chào mừng các bạn đến với lớp học tiếng Việt của Washington 今日のレッスンはテントのベトナムで決まります B ちゃんテントをベトナム人と言われたいんだけど何か特別なことをベトナムでは言いますかテントでは Chúc mừng năm mới と言いますこれは Happy New Year という意味です Chúc mừng năm mới 注文なねあそうそうですじゃあ B ちゃんは何かテトに特別なことはしますかうん実は彼とートをするですえー、彼氏ないでしょ